Mit navn er Emilie, og jeg er 27 år. Jeg har en projektansættelse ud i Danmarks Radio, hvor at, øh, jeg leder det projekt, der hedder Dokumania Live, som er gratis dokumentarfilmsvisninger for unge mennesker. Og det er et projekt, som jeg driver i samarbejde med en masse andre unge kulturskabere. For mig er det rigtig meget et sted, hvor jeg møder øh, andre unge. Øh, både unge, der ligner mig selv, men også i særlig høj grad unge, som ikke ligner mig selv. Øh, og det er befriende, synes jeg. På KBH Plus har jeg været en del af et kursus, der hedder Kreativ Gangsætter, som handler om at lære at sætte handling bag sine idéer og skabe kulturprojekter. Øh, og det betød så, at øh, jeg søgte om optagelse til det, der hedder Projektakademiet, som er en projektlederuddannelse. Og der går jeg lige nu, og det er jeg rigtig glad for. Det at øh, komme på KBH Plus, det har givet mig et fællesskab med andre unge, Øh, det har givet mig rent fysisk et sted at være, øh, når jeg arbejder på mine forskellige projekter. Og så har det givet mig mulighed for at få hjælp og råd og vejledning, både af underviserne herude, men også af de andre studerende og de andre unge, som, øh, som hører til.